是鬼。Ajá, tskwe, nagono tskwalwe. Koni kai itu lo shiu. Kashi nagono kau. Tafi na ni kashi. Una inganyona. Ni kana shin kuin shina. Osaba tskwe. Shinani minu kong. Kashi shinani minu no kong ra. Shai no kong. Toshina datone shin. Nsiachi niu kondo kondendo. Yuga mebo tskwe. Sokonzi ibi inyu. Tachilo yohoba kundu. Ikansi kwe akoni tukono taabe. Oba basas kwe. Skotonan doso shei. No banza. Yo no webun da tio. Tani mi nan doso shago. Shinun indama konin yo.